百秋武道具店の動画 ちは、百種ブログでのがです。やってますかおー今日はコテメンやりましょうか。この春の時期、剣道を始めて、これから基本打ちもやって、最初にやっぱり難しいなって思うのが、コテメン連続技なんです。でも大丈夫です。安心してください。今日のこの動画を見れば必ずできるようになります。わかりやすく解説しますんで。今回のコテメンのビデオは3本立てになります。1本目。このビデオの中では、コテメンのやり方をわかりやすく説明します。手はどうするの足はどうするの目はどうするの姿勢はどうするの どうするのこういったところやります。2本目のビデオの中ではよくある間違いですね。こうなってるんだから、コテ面がうまくできないんだよっていう話をします。3本目のビデオの中では、コテ面の応用技である、アイコテ面っていう技があるんです。これができるようになると、もう試合がね、ぐっと有利になります。とても実践的な話をしますので、楽しみにしててください。 じゃあみんなに質問ね。剣道をやってて、相手がいて自分がいて、どっちが強いっていう話なんだけど、 1人の人は1本ずつしか技を出せません。もう1人の人は2本同時に技を出すことができます。どっちが強いでしょうかもう当然2本3本とどんどんどんどん技を出せる人の方が強いんだよね。コテメンっていうのはそういう技なんですよ。ほとんどの人が1回打つチャンスがあったとしたら1本しか打てないんです。でもコテメンが打てる子っていうのは1回打つチャンスがあったらそこで2本打つんです。これは強いでしょだから強くなろうと思ったら絶対コテメンと とか小手道とか連続技っていうのをマスターしないといけないんです。 最初にこれだけ覚えておいてほしいんだけど、コテ面っていうのは、コテ面っていう技があるんじゃなくて、コテと面なんです。コテと面。これに関しては、コテもしっかり打たないといけないし、面もしっかり打たないといけない。そうすると、一ついいことがあるんです。コテも面も大事にして、どちらも一本になるように打つと、コテをしっかり打った時に、相手の構えが崩れるんです。必ず崩れる。崩れる。崩れる。崩れたところを、次の面もしっかり打つ。これがコテ面なんですよ。コテ面って最初から、どちらも打つぞって決めて打つんじゃなくて、コテを打って崩れたそこ こを隙ができるんで打つこの考え方がコテメンなんです 一番最初は目の話をさせてください。コテ面を打つっていうのは、コテを打って面を打つわけでしょ打つ場所が2箇所あるんです。だから、コテを見て、面を見る。こんなことやってたら、遅くなるんですよ。コテ面を打つ時の目こそ、演算の目付け。演算の目付けっていうのは、まあ、ビデオがあるんで見てもらったらいいんだけど、簡単に説明すると、相手の後ろに、遠くに山がある。その山を見るかのように、打つ場所、コテだったり面だったり、その部分を見るんじゃなくて、相手の頭の の上からつま先まで全体をなんとなく見ます。なんとなく見ます。これが演算の目付けです。これからコテ面を打つからってコテ見て面見てコテ見て面見てってこう視線が動いてると遅くなっちゃうわけですよね。 コテメンの時の声がまた大事です。二つの理由があります。一つはリズム。コテメン、コテメン、コテメン、コテメン。これはリズムなんですよ。声でリズムをとってるんです。コテメン、コテメン。もう一つの理由は、コテも面もしっかり打ちましょうって話をしました。その時に声が小さいと下半身に足に力が入らないんです。だからお腹の底からコテメンという風に大きい声を出すと、それ だけで内がしっかりして下半身の動きもしっかりするんですじゃあいよいよ手の動きなんだけど、手の動きはどうやってやってるかっていうと、まあうまい子パンパンって打っちゃうんでよくわかんないんだけど、簡単に言うとこう構えてて、右手首を曲げて伸ばす。右手首を曲げて伸ばす。これを2回やってるだけなんです。 ッ構えてて右手首を曲げて伸ばす。曲げて伸ばす。これだけ。これに足を組み合わせてるだけなんです。それでポイントが一つだけあって、相手のコテって下の方にあるじゃない。この辺にあるじゃない。でも相手の面ってこの辺にあるでしょだから、曲げて伸ばすをやる位置が違うんですよ。最初の曲げて伸ばすは低く。で、次の曲げて伸ばすは面だから高く。この高さが違う。 もうそれだけ曲げて伸ばす曲げて伸ばすは一緒でも最初は低く曲げて伸ばすで次は高く曲げて伸ばすこの高さが違うんだよね小手面の足の動きっていうのは必ず2回踏み込みますここから小手面小手面必ず1212 2回踏み込みます。それでよくある間違いが、これは次のビデオで詳しくやると思ってるんですけど、早く打とう、早く打とうとして、 1回の足の中にコテメンって打っちゃう人がいるんです。コテメン、コテメン、コテメン。これは間違いですね。コテもメンもしっかり打つことができないです。正しくは、コテ、メン、コテ、メン、コテ、メン。同じように、左足でコテを打って、右足でメインを打つ人もいます。コテ、メン。 これも間違いですね。固定面。こういうのなんでダメかっていうと、2本だったらもしかしたら変な打ち方でも打てるかもしんないんですけど、3本になるともうとても打てないんですよ。固定面、面固定面、どうできないでしょ正しくは、固定面、面固定面、どうこれが連続技の足の使い方です。みんな、木刀による基本技稽古法の2本目、連続技、固定面、覚えてる構えてて、いやー、固定、面、ここから、 1コテ面2もうこの通りだからこの通りこのコテ面ができる人は必ずできるようになります 違うよ、違うよ、店長。僕は、木刀による基本技稽古法みたいな、ゆっくりなのができるの。早く打つ、パンパンって言って早く打つやり方が教えてほしいの。そういうの教えてよ。絶対そう言うと思った。絶対そう言うと思った。大丈夫。それもやるから。ポイントが2つだけあるんですよ。2つだけあるの。早く打ちたい人、2つだけ覚えてください。基本的には、 固定、面、足も2回で全く問題ないです。これを早くするんだけど、早くしようと思うと崩れちゃう。2つのポイントを見直してください。固定面を早くパンパーンと打ちたいってなったら、一つ目に気をつけることは、これは実はね、姿勢なんですよ。実は姿勢なの。ほとんどの人が固定面を打つときに、 コテメーンってこう、前かがみになっちゃうのね。これなんでかっていうと、早く打ちたいから。この方が早く打てると思ってるの。だから、前かがみになっちゃうんだけど、これこそが一番の間違いなんですよ。ここで大事になってくる考え方が、このビデオの最初にお話しした、コテも面も1本取るつもりで、コテ面はしっかり打つんだよって考え方なんですよ。そうなると、体勢が前かがみになってしまってると、コテ打てたとしてもよ、たとえ打てたとしても、面なんかもうこっから打てないでしょ。だから から遅くなっちゃうんです。小手面を早く強く打ちたい人こそ、姿勢を起こしてください。体勢を起こしてください。これが一番早いです。まっすぐ構えて、小手も面も腰から出るようなイメージで体ごと前に出る。これが一番早いです。実は、これっていうのも、木刀による基本技稽古法の小手、面、姿勢も実は同じだったんです。 そしてもう一つ気をつけてほしいことが、左足の引き付けなんです。これはどういうことかっていうと、小手面を打つ時には足を2回動かすんだよって言いました。足を小手、面、小手、面って動かす。ここまで大丈夫だよね。そしてここからなんだけど、小手面っていう技はどういう技だったかもう一回思い出してほしいんだけど、小手で相手の体勢を崩して、隙があるところを面で決める技だったよね。そうすると、小手を打った後に左足の引き付けができてないと、決めるはずの面が 打てないんですよ。小手面は面で決めないといけないって言うんだったら、面の時に左足で強く踏み込まないといけないんですよ。その時に左足がこういう足になってついてきてないとできないんですよね。だから次の面を打つために必ず左足を引きつけておく。そして面の時にこの左足を使ってを強く蹴る。そういう技なんです。左足の引きつけを早くしたい。左足で強く蹴りたい。っていう人は前にやった左足点検の動画がありますんで、ぜひこれ見てください。今日の小手面の打ち方の1本目